ciao mi viene da ridere perché fino a qualche giorno fa non l'avevo programmato questo ritorno infatti cosa che devo dire subito non sarà editato da me perché ancora non mi sono attrezzato mentre sto girando questo editing lo dobbiamo alla nostra amica Ambra Stella di cui vi lascio i contatti qui sotto il canale qui sotto ma io non potevo aspettare, non potevo aspettare di mettermi alla ricerca dei programmi giusti perché ho una sorpresa da fare. Voi vedrete questo video in un giorno ben specifico grazie alla programmazione quindi posso dire oggi è il compleanno di una persona per me speciale una persona conosciuta su YouTube, una persona con un canale tra l'altro bello proprio perché è insolito, bello perché non è la solita cosa di gaming, gameplay con tutto il rispetto per chi li fa perché io sinceramente seguo solo i gameplay di quelli un pochino più grandi e quindi che fanno un po' di variazione difficilmente segue il gameplay dei ragazzini comunque non vi anticipo niente ve lo andate a vedere vi dico soltanto che questa persona è Filippo che non si aspetta minimamente questo video infatti mi viene da ridere perché mi immagino la sua reazione perché te l'ho fatto perché sei una persona che legge molto dentro e questa cosa mi ha colpito hai letto dentro più di tante persone che mi vedono tutti i giorni, che mi vivono tutti i giorni. E questo video è per augurarti buon compleanno e per dirti che spero che quello che sta nascendo andrà avanti come una bellissima amicizia che ha tutte le premesse per essere, cosa che ha tutte le premesse per essere, vedi non so parlare perché sto emozionato e spero che ti faccia piacere questo video questo pensiero che non è veramente niente eh, ringrazio tutti quelli che lo guarderanno passate mi raccomando dal canale di Ambra dal canale di, di Filippo con, con, Filippo ho intenzione di riprendere un'idea di cui per il momento non, non vi anticipo niente aspetto di essere attrezzato mando un bacio a Filippo, uno grande Ambra, senza il quale questo video non ci potrebbe essere perché non ho ancora i programmi. E noi ci vediamo al prossimo ragazzi. Ciao!